Tagon quardec ses de la trodis Amsterdamo do hodio mi experimentas con iom da copyright libera musico en la fono cae minis cias cio vi sciatos au ne cio tio estas alia afero por fari almenao dum la anta omeditoi car alicase eble tio estas tro confusa cau confusiga sed do mi volas partigi cun vi penson pri la valoro de la tempo. Mi rimarca splica i pli cae mul che multa i homoi opinias che mono povas aceti tempon. Sed en la plei multo de la casoi tion veras vi besonas tempon por lerni aferon gis funde, cae la facto che oni pagas pli, tio ne garantias che la lernado estos pli rapida. afero aferoi ne povas pli rapidigi, sen depende de la mono, cion oni lancias contrau ili. Do, Nu, jen cio. Restu kun ni, kun meditu kun ni. Dankon. Saluton, cae bonvenon alia nova Zamenhofa medito. Hodio, mi volas legi cae mediti cun vi sur calcai vortoi de la originala vercaro cui estas publici gita ie pagio dec nao. Temas pri la antau parolo alla unua libro, iaro 1887. Antau ol mi transiros alla clarigo de tio, ciel mi solvis la supraedirita in problemoin, mi deva speti la leganton mediti iom pri la signifo de tiu i ci problemoi, cae ne preni tro facile mia in rimedo in de solvo, sole nur tial, car ili aperos a li eble ciel tro simplai mi petas tion ci tial char mi scias la inclinon de la plimulto da homoi rigardi a feron con desplida estimego iu pligi estas complicita amplexa kai mal digestebla la messaggio chi un zamenhof volas doni al ni per cetiu el tiro la umia estas che simplezzo ne estas necesse simpligo au troa simpligo effettive to quel foie shaina salmi che homoi ancora hodio shatas complichi se necesse aferoin por doni al si tonon, por senti sin gravai cae bone ducita e cotopo, sed ver dire la plei efficae ideoi de la mondo povas esti clarigitai almeno en la intuizio, en la essenso, ec al lerneiano, quiu uh, eh, estas en la lerneio, facte do tio ancao estas mia sperto per la Montessori lerneia Esperanto ateliero kiun mi vidis dum multa iarui en Italio. Nu, ien cio. Dankon pro via atento, gis morgao, cae ciel ciam, antauen, sen fine.